ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଲା ସର୍ବବୃହତ ଆମଦାନୀକାରୀ ପର୍ସଲ ସାଇଜ୍ ଜାହାଜ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସିକ୍ୟୁ ଏକ ବାର୍ଥରେ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ଏକ ଲକ୍ଷ ଚବିଶ ହଜାର ସାତଶହ ଚାରି ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପଣ୍ୟ ଆଣିଥିବା ସୂଚନା ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବିନା ସାକର ପୋର୍ଟରୁ ଆସିଛି ଜାହାଜ ଜାହାଜର ନାମ ମିନେରାଲ ତମେସେ ଜାହାଜର ଲମ୍ବ ଦୁଇଶହ ଏକାନବେ ପଏଣ୍ଟ ଶୂନ ଆଠ ମିଟର ଓ ପଇଁଚାଳିଶ ମିଟର ଚଉଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହି ଜାହାଜଟି ଜେଏସ୍ପିଏଲ୍ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ପଣ୍ୟ ଆଣି ଆସିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ଯାହା ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଣ୍ୟ ଆମଦାନୀ ବୋଲି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏକ ଲକ୍ଷ ଏଗାର ହଜାର ସାତଶହ ଚାରି ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚୁନାପଥର ଓ ତେର ହଜାର ସାତଶହ ତିନି ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପାଇରକ୍ସାଇଡ଼୍ ପଣ୍ୟ ଆଣି ଆସିଛି ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବିରାଜ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର